А Мне бы снегом стать, попасть к тебе на family. Обмерните уста, чтоб быть тобою всюду, чтобы любить и обнимать.